Avanti. Buongiorno direttore, è occupato? Sempre, ma posso dedicarle qualche minuto. Qualche problema? Ero venuta a chiedere tre giorni per il matrimonio di mia sorella. Si sposerà a Venezia e ci sono anche giorni di viaggio. In questo periodo siamo carichi di lavoro. Quando esattamente? È tra 15 giorni. Allora mi faccio una richiesta scritta, così quando la ricevo le farò sapere. Grazie mille, come sempre molto disponibile. I am Julia, the employee who asks the boss for some day off for family reasons. I go to his office, I smile, I am kind and thank him a lot for his answer. I'm very serious and formal. I don't give an immediate answer, but I make her understand it will be positive.